lost again going back はい皆さんこんにちはゆかチャンネルのゆことすんちゃんですロハにも寝てますロハは今寝てますはい今日は韓国のピンチャン南道ってところの撮影をしに来ましたレッツゴー

シーチキンが美味しくないよああ人形いっぱいあるんだねあれあれこっちも人形いる人形じゃパン はい今はどこですかええ、じゃんね。ここはスカイウォーカーって言って、はい、ショッピングストリートって感じで、はい、今行くところはどこですかペジャンでもう多分一番有名なパン屋さん、はい、いただきますいや美味しそうですうおーうまい こはどこですか花の公園、はいえー、コンジュっていうところに来てます聞いてますコンのコンサンサン発音してみるかコンのコンサンサンうまい <laughs> 私の趣味ですやっていきましょうかいやいやそれは誰もできるわすごいのできました皆さん見てこれから私たちはお昼ご飯食べに行こうと思いますそこで会いましょうバイバイ 아 누가 봐도 사장님이 여기 사장님이세요 <laughs> 사장님 잘 먹었습니다 네, 네, 예, 예, 감사합니다 네오 그렇지 오저 우리 제자 이리로 마셔니 이리 마셔 いおっさんっておっさん 이리 오너라 예 마님 예 마님 부르셨나요? Tired snowflakes are coming down Collapse into water when they hit the ground 에? water when they hit the ground. I hear the sound of empty streets. yesterday has gone to sleep. So all that's left is you and me. I can promise you're the only thing I see. Hold my hand and hear the words I. 키친. 구독 뭐? 부탁드립니다. 그, 그, 그. lost again, going back around Dreaming all the time when I get things right Lost in the shadows of a million stars かちゃん何やってんのゆかちゃんしんちゃんを探して <laughs> しんちゃんを見つけてしんちゃんを探しに行ってすんちゃんを捕まえたですんちゃんを育ててすんちゃん上に乗せてすんちゃんはやっと逃げるんだ あいいねうん、うんじゃーんここがライトニングうん、がすごい綺麗なところなので、それを見に行こうと思いますちなみにあのハン韓国관광공ん、はいありがとうございますーメド도기다릴게요ラジュセヨ 今日は最後の日ですけど、はい、どうでしたかあすごい悲しいですなんかこうやって早く終わったからやっぱ旅行はやっぱ三河足りませんねゆかちゃんはどうでしたか大都市、はい、以外に来るのは初めてだったのですごいこう新鮮な感じだったし、はい、なんかもっと韓国のそういうちっちゃい都市とか、はい、そういうとこに行ってみたいなと思いました楽しかったですめちゃくちゃ楽しかったです今回はそう、コロナが落ち着いたらぜひ韓国にも来てもらいたいなはいはいじゃあ それではインスタファローと TikTok ファローとチャンネル登録もお願いしますはい次の動画で会いましょうバイバイ Doesn't work no more, but tells a lot of stories about youth. Drinks more lately, ain't got pills in many different colors too. Morning light is showing, she moves the chair to look out at her view. But a shop was pulled right across the street. It's to be in the afternoons on the couch to read those throw pictures and memories. Our heroes have been forgotten. Our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten. Our heroes so they got old. Our heroes have been forgotten.